大家好，我是 Nico。嗯，今天呢要来跟大家分享一下，我今天去接的睫毛，这样看得到吗？好，我今天去接的睫毛是在首尔的睫毛微整形，它的粉丝团的名字比较长，那我到时候也是要会打在下面这边让大家看，它的名字比较长，叫做首尔。 睫毛微整形、日式美甲跟顶级秀，就是秀眉毛啊，还有教学跟产品。那我这一次去接的，它的产品是新的，是这一次他们新进口进来的是英式公爵的皇家英式六 D。那它的睫毛都是有韩国进口进来的，可以看一下。 那待会我一样会把照片，就是分享给大家看，说我接前接后的样子，那样差很多吗？他还有送一个 VIP 的保养卡，看到啊。它里面的话，它有给两只刷子，一只粉红色，这一只的话是。 是比较那种刷蓬松的，那黑色这一只就是毛会比较软，它就是比较刷的比较顺。那当然呢，它一定还会再给你一个那种海绵，这个泡水对它就会变大。他们家的，我觉得他们家的环境非常好，而且很高级，它整个地板都是铺铺毛地毯，全部哦。 后来，嗯，他们家还有一只电狗，超可爱的，它叫弟弟，弟弟，啊哈，它是一只白色的狗，它不太会咬人，所以你们到那边的时候，可能刚开始按门铃会会听到狗叫声，不要害怕，真的，它不会咬人，它反而会很亲切的招呼客人。啊，大家再看一下我的。 它是六 D 的啊，我这每一眼好像是四百多根吧，印象中诶，他跟我说是四百多根，看得到哈，它还蛮浓密的，而且很自然。那你们会问说要怎么样去刷睫毛的话，我自己本身刷睫毛的话就是这样子。 这样刷起来，我不太我不太这样子这样子刷啦，我都是这样子刷，由就闭上眼睛，由上往下梳，这样子，而且它还蛮翘的，它的卷翘度是 C。 他们比较特别的是，不管你只要是你到他们那边去做消费的话，他都一定会有送眼膜，就是让你在接睫毛的时候，他都帮你敷着。它不像是其他的店家，你可能要用眼眼膜的话，还要再加钱，还要再加钱才会给你用眼膜。那一般的店家，他都是直接贴那种透气胶带而已。那因为有些人可能会比较容易过敏，所以我有我有问过，他们是说。 会不会加钱？他就是只要来店消费，都一定会有给眼膜这样子。那如果有兴趣的话，可以到粉丝团那边去看一下哦。那我下面的更多详细，就是影片下面的更多详细的地方，我会附上他们的 FB 粉丝团，那大家可以去看一下。那我觉得他们比较。 特别的地方就是他们临近在高雄的瑞丰夜市。那如果你们刚可能接完睫毛，时间还够的话，就可以去逛一下瑞丰夜市这样子。不然就是说你们在等时间，那预约时间还没有到，那你也可以去瑞丰夜市逛一逛，再过来做接睫毛的动作。那他们的营业时间呢，最晚的话是到十点啊，接就是。 预约的客人来的话，就是最晚是到十点，那也有可能会做到十二点，就是比较诶时间会比用的比较晚。对，那就是这一次分享到这边哦，简短的，拜拜。